Ich weiß, dass es wichtig ist, dass Leute unterschiedlich sind und dass das gut ist. People should be free to practice their religion um, without fear. Ich erinnere mich an das Jahr 89 und ich mag Mauern immer noch nicht. I'm not an activist. I'm a concerned human being and that's why I march. That's why I march. Weil ich Angst davor habe, dass nächsten September wir einen deutschen Trump haben. That's why I march. That's why I march. That's why I march. That's why I march.